ہو ہی رہا ہے تو سو جس طرح امام مہدی پہ اوور نائٹ ایک ریولیشن آئے گی کہ جس پہ اللہ ان کو بتائیں گے کہ you are Imam Mahdi and then he'll run from Medina to Mecca so اسی طرح جو دجال ہیں ان کو بھی اوور نائٹ ریولیشن آئے گی اور یہ کہنا کیا ٹھیک ہوگا کہ ہی از آلریڈی امنگس ٹھیک ہے یہ عمر گڈ کوشچن ماشاء اللہ جب ہم سوچتے ہیں نا تو بڑے انٹرسٹنگ پرسپیکٹیو نکلتے ہیں دجال کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ دجال جو ہے نا وہ اچانک کسی بات پہ غصے میں آ کے نا نکل پڑے گا باہر یعنی اٹ مینس کہ وہ پہلے کہیں پہ ہوگا اپنے ریچول پریکٹسز یہ وہ اپنے آپ کو امپاور کر رہا ہوگا وہ پھر اچانک نکل جائے گا امام مہدی کا جو ہے کہ یسولی اللہ فی لیلہ اللہ تعالیٰ ان کی ایک رات میں اصلاح فرمائے گا دجال کے بارے میں ایسا نہیں ہے دجال کو پتہ ہوگا کہ وہ دجال ہے اور دجال اصل میں جو ایول فورسز ہوتی ہیں نا they are by choice they are not by revelation جو خیر کی فورسز ہوتی ہیں دے آر بائی ریولیشن کوئی ولی ہے اس کو وہی تو نہیں آئے گی لیکن اس کو اللہ تعالیٰ اس طرف لے کر جائے گا ہم اپنے کوشش سے نیک نہیں بن سکتے کوشش سے جنت میں نہیں جا سکتے متعدد روایات سے حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے ایون آپ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی اپنی بل پہ اور کوشش پہ جنت میں نہیں جا سکوں گا صرف اللہ کی رحمت ہے اچھا اسی طرح امام المہدی ہوں گے یا جو بھی ہوں گے ان کو اللہ کی طرف سے کوئی سگنل ملے گا اور اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرمائے گا لیکن جو ایول ہے دیٹ از بائی چوائس شیطان نے خود چوز کیا تھا کہ میں نے سجدہ نہیں کرنا پھر اللہ تعالیٰ نے اسے ڈھیل دی اسی طرح جو دجال ہوگا that would be someone I believe کہ over ambitious over zealous to take over the world جیسے فرعون تھا وہ خدا خدائی کا دعویٰ کیا اسی طرح قارون تھا اس کے پاس خزانے تھے اور اسی طرح جو مختلف دنیا میں لوگ آتے رہے ہیں دے آر بائی چوائس اگر دنیا کے اوپر حکومت کرنا چاہ رہے ہیں یہ راس اسٹائل تو دے آر بائی چوائس کہ they know what's what's right but they would اسی طرح دجال جو ہے وہ وہ خود چوز کرے گا and then he would make effort for that اور he would collect all that resources money connections اور تب وہ اپنے آپ کو امپاور کرے گا I believe that a huge part of that would be black magic اور شیطان باقاعدہ اس کی مدد کرے گا technology would go over and serve ہم اور پھر دجال جو ہے نا وہ کسی بات پہ اچانک یعنی بہت زیادہ غصے میں آئے گا اور پھر نکل آئے گا آپ نے یہ جو دوسرا کویشچن کیا ہے کہ وہ اس کی ایج ہے یا نہیں امام مہدی چالیس سال کی عمر میں ظاہر ہوں گے we have discussed and I believe کہ Imam Mahdi is about age we we need to recognize ہم وی نیڈ ٹو فائنڈ ہم اور اللہ سے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھائے امام مہدی چالیس سال کی عمر میں یعنی کوئی ایسا سگنل ملے گا جس سے لوگ انہیں پہچاننے لگیں گے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا وہ وہی نہیں ہوگی کیونکہ وہی جو ہے نبوت ہو جاتی ہے کوئی بھی خواب ہو سکتا ہے موسٹ پرابلی خواب کیونکہ آپ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب جو ہے نا وہ مومن کا خواب کام ہی سچا ہوگا اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گائیڈ کرے گا اس طرح کی بڑی حادیث ہے خواب ہو سکتا ہے اور پھر کیا ہوگا کہ چالیس سال کے بعد کچھ عرصہ ان کو لگنا ہے اپنی دعوت پھیلانے میں مور اللہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کی طرح دیکھا جائے تو دس سے تیرہ سال آٹھ سال تقریباً اتنا یعنی اس کا مطلب Imam Mahdi fifty one fifty two years میں یہ روایت بھی ہمیں ملتی ہے کتاب الفتن میں کہ fifty one fifty two years میں وہ بیت کریں گے ففٹی ٹو ایئرز میں ففٹی ایئرز میں وہ بیت کرتے ہیں اس کے بعد ان کی حکومت قائم ہوگی سات سال تک امن رہے گا سات سال کے بعد دجال نے ظاہر ہونا ہے ٹھیک ہے اٹ مینس کہ دجال جب ظاہر ہوگا تو وہ فورٹی سم تھنگ ہوگا دجال بھی کچھ ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی فورٹی سم تھنگ کی ایج میں دجال بھی ظاہر ہوگا دجال کو اپنی دعوت پھیلانے کے لیے اس دعوت اور اسٹرگل کی ضرورت نہیں ہے جو خیر کو کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے وہ جب ظاہر ہوگا تو وہ فوراً سے اس کی پاور پیسہ چیزیں اس کے پاس روٹیوں کا پہاڑ ہوگا اس کے پاس سب کچھ ہوگا تو وہ پھر لوگ فوراً سے اس کو مان لیں گے سجدہ کر لیں گے یہ ایفرٹ خیر کے لیے اللہ نے رکھی ہے دنیا میں آخرت میں ان کے لیے الٹا ہے تو اٹ مینس کہ دجال کتنا چھوٹا اگر امام مہدی سکسٹی ایئرس کے ہوں گے تو دجال ظاہر ہوگا فورٹی ایئرس کا اٹ مینس کہ امام مہدی اگر ابھی فورٹی فورٹی فائیو کے ہیں تو دجال مسٹ بھی ٹوئنٹی ایئرس مائنس کر دیں آپ ٹوئنٹی سم تھنگ تو یعنی اگر امام مہدی کا آنے کا این وقت ہے نائنٹی فائیو میں ڈاکٹر سار احمد نے کہا تھا کہ ہی بلیو ایگزیکٹلی تو اٹ مینس کہ دجال ان سے میرا گیس ہے رف کیلکولیشن ہے but he must be born as as well جیسا ہم لوگ we we have been you know Muslims waiting for Imam Mahdi to کم سو اسی طرح دجال کو بھی بہت ساری نیشنز پیک کریں گے بیکاز یہودی یہودی بھی ان کو انتظار کر رہے ہیں اور پلس ایک اسپیشل پروجیکٹ اگر آپ کو پتا ہو دا لائن کے نام سے وہ بھی بنایا جا رہا ہے and people are claiming it to be the house of دا جال سو وہ بھی آپ کے ویورس uh, اگر آپ ان کے یوٹیوب چینل پہ دیکھیں تو اس کو آپ نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں the Line project I do want to name the country but you can go and Google it yourself